Wakafungua turubai akapanda akaja akatukuta. Tukeni tokeni tokeni akata kutupiga mabao traffic. Nikakaa nikapata majanga tena pale nyumbani. Walikuwa dada wataka wanaopita pita wataka. Ndio walikuwa wanandai miezi minne elfu kumi na mbili. Asubuhi nimelala siku ni kuja kugongewa na askari nikakamatwa. Nikapelekwa polisi Oysterbay. Mm. Ah, mawazo ya familia ni mazuri kwa sababu nishakuwa mtu mkubwa. Mm. E, japo niko kwenye hali ngumu lakini nahitaji na mimi nipate familia, nipate watoto mm. na yeye mwenyewe anajua nilikuwa nampenda sana mm. yani kumpenda la binti mm. nilikuwa nampenda, hata leo nampenda, hata akisema achike nirudiane naye mm. <laughs> kwa tayari Karibu katika mwendelezo wa habari, matukio pamoja na mikasa kutoka katika chaneli yako pendwa, channel namba moja inayokuletea visa vya kweli vya kusisimua vitakavyokuhabarisha, kukujuza na kukuweka kuwa makini kutokana na ulimwengu tulionao kwa sasa.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 ni mzaliwa wa Tanga mm. kwa sasa nipo Dar es Salaam, ila ni mzaliwa wa Tanga, wilaya Pangani, kijiji cha Vimoni mm. katika familia tupo sita mm. na nimezaliwa mwaka 1996 na sita tarehe 12 mwezi wa sita. Yes, kwa vizuri kwa taarifa hizo. Eh, katika familia tupo watoto sita. Mimi ni mtoto wa tatu kuzaliwa, wa kike watatu na wa kiume watatu. Mm. Mnamo mwaka elfu mbili na tatu nilianza shule ya msingi mm. katika shule ya Mivumoni ya msingi mm. nimesoma pale changamoto za shule katika familia yangu nikiangalia ilikuwa ina changamoto ya umaskini in short familia yangu mimi ni ya kimaskini sana nimepitia nimepitia maisha magumu sana na familia yangu sababu babangu ni mkulima mm. e, mamangu na matatizo ya kifua mm. nilisoma kwa ugumu kwa sababu mzee alikuwa anapenda nisome na alikuwa ni mkali mm. lakini nilikuwa naumia kutokana nikiangalia hali ya nyumbani mm. nilikuwa sipendezwe nayo. Basi nilisoma kiugumu mpaka nimaliza 2012 shule yangu ya msingi mm. nikaa niko nyumbani. Of course nikaa na akili ya kiutu uzima sasa, kwa sababu ukishamaliza shule ya msingi na maana umeshaingiza akili ya kiutu uzima mm. basi matatizo yakaa yaishi, kuumauma bi mkubwa. Baba naye hali yake ndio hivyo, ni mkulima tu, kipato ni kidogo, familia ni nyingi nyumbani mm. nikaona ngoja nianze kuhangaika mtaani pale nyumbani sasa kijijini. Mm. Nafanya kazi zile nabeba machungwa, naenda kuchuma maembe, naenda kupakia vitu mahindi, mm. nalima deiwaka hizi kwa mtu nipate hela ili niweze kukizi familia yangu. Mm. Nilifanya hivyo nikiwa ni mtoto wa tatu na na brada zangu na na dada yangu. Mm. Eh. Wao wakiwa wanafanya? Hawa ah, wapo tu, dada alikuwa kaolewa, kakaangu ni mlevi, mm. kutubwa. Mm. Kwa hiyo hawazi masuala nini familia hawazi hilo mm hao -hmm. wengine ndo wadogo wadogo bado hawezi kutafuta kuleta nyumbani ndio basi mimi niliamua kufanya hiyo kazi mtaani nikipata chochote kitu napeleka nyumbani maisha yanaenda nikakaa kuna rafiki yangu alikuwa anakaa kule kule ila kwao ni daa mm. hasa mm. alikuwa yuko daa yake yuko daa akaa kaudi pale Mivumoni kijijini kuja mm. kusalimia katika kuja kusalimia tukawa tumekaa siku moja maskani akaja bosi anahitaji vijana wakapakie maembe mm. mashambani huko na gari ah, tukashauriana na yule jamaa ambaye katoka Dar rafiki yangu akanambia tuanze tukafanye kazi, nikamwambia twende, ndo kazi zangu hizo. Mm. lazima Mm. nipate hela nipeleke nyumbani. Basi sawa, tukaenda kupakia. Tumemaliza kupakia jioni ile, nakumbuka ilikuwa mida kama saa tisa hivi, tuliingia asubuhi, tuenda asubuhi. Mm. Akanishauri kwa nini tusiende Dar Paskali? Mm. Nikamwambia da da sijafika, naendaje na nyumbani nitaagaje? Mm. Na kama unavyojua mzee wangu ni mkali, apendi nitoke bila kuaga mm. akaniambia cha kufanya hapo usiage tu toroke mm. ah, yeah. <laughs> kiufupi jambo lililea gumu kwa sababu nilikuwa siwezi kufanya hivyo kwa sababu ya mzee wangu alivyokuwa nini mkali mm. basi nikakaa nikafikiria nikaona sawa ngoja nifanye hivyo nitoroke, nitoroke eh. kwa sababu hali ya nyumbani ni ngumu sana, afu nikiangalia nilikuwa naumia na ninapata magazabu sana moyoni mwangu mm. Nikimwangalia kaka ndo hivyo mlevi, ana msaada wote nyumbani. Eh, kakaangu ambaye baada ya mimi kuzaliwa, ni mkubwa wangu. Mm. Lakini ana ana mwongozo wote ikiwa mm. kama kaka. Mm. Dadangu ana maisha yake kaolewa. Ana watoto wake. Kwa hiyo naweza kubezi sana katika familia kwa sababu ana familia yake. Ndio. Basi mimi nika ndo kama kichwa cha familia sasa. Basi mimi nikasema ina shida. Mimi nilikuwa nimevaa nakumbuka suruali ya jinsi na t-shirt. Mm. Ndo nimeenda fanyia kazi. Ikabidi nilivyorudi sasa, gari lilivyotoka kule polini ndio inarudi liende Mweza, kuna sehemu inaitwa Mweza, kutoka ila pangana kuja ila Mweza ili ipige gari gie ije wapi da. Mm. Fika pale kijijini, tumetoka mashambani kufika kijijini. Aloika ina sita mimi kwenda. kama bwana mimi siendi, ngoja nishuke. Akanishauri amna no usiwe, amna usifanye hivyo, usifanye usiage wewe tu. Tukishafika da ndo tutapigia simu. Mm. Bwana mtu fulani kwa fulani yuko wapi? Niko naye mimi tuko wapi? Tuko Dar es Salaam. Ah. Nishote alikuwa ananipambania niondoke kwa sababu mwenyewe alikuwa ananena na vangaika afu akiangalia familia yangu. Mm. Alikuwa anaumia sana. Basi mimi nikamwambia basi sawa, mimi si shuki. Ngoja mimi nikachukue begi langu, yeye ananiambia sasa. Ngoja nikachukue begi langu kwa shangazi maana kwa kwa kule pia ni kwao. Mm. Afu mimi nje tuondoke, nikamwambia sawa. Akashuka mimi nikabaki juu kwenye maembe kule nyuma ya bodi. Mm. Maembe mabichi. Ah, maembe Tanga huko dawa wanaita maembe Tanga ila kule Tanga tunaita viringe. Mm. Yeah. Basi mimi nikabaki, akaenda akachukua mfuko wake wa begi, akaja akapanda gari. Hapo tushaongea na boss kwamba tunataka tuende Dar, tumbo tusaidie. Kwa ile ile ambayo tumefanyia kazi ya maembe, tumempa dereva na boss. Kwa hiyo tukawa tunahatamia. Ah, mmempa ili iwe nauli. Nauli yeye ya kututoa sisi pale kwa sababu gari sinakuja da. Haizi kuchukua hivi dereva. Lazima dereva tumpoze na boss naye tumpe chochote kitu. Mm. Kwa hiyo tukabakiwa tuna kitu. Simsa kwenye gari nyuma mpaka Dar es Salaam. Sije kufika hata siku hii hata siku moja. Basi gari akarudi, akapanda na begi lake, tukaondoka, tukafika Mweza. Mweza tukafika mida saa 11. Saa 11 gari nakumbuka ikaingia sheli, akapaki mafuta, akaingiza mafuta dereva tukatoka. Mm. Bismillah, mguu natoka Mweza kuitafuta Dar es Salaam. Saa 11 jioni. Mm. Tumeenda tumeenda tumeenda tumeenda kondo gari ile Akaja nyuma, Mikaeli kasimama akaja nyuma, akanambia sikilizeni, huko mwisho wa maembe pakueni ipatikane maembe yarusheni nyuma mm. patikane kama shimo, kwa sababu huwa askari hawaruhusu magari mzigo kupogeza watu nyuma mm. magari yarusheni patikane kama shimo, ili nyinyi muweze kujistiri mm. Kumbuka kuna turubai hiyo mwanzo mwisho mm. kule ndani ni giza mm. Basi tukapakua yale maembe tukarusha nyuma mm. tukawa tumekaa kwenye kile kishimo ambacho kimebaki tumekitengeneza kama kishimo fulani mm. basi tukakaa tukapita na usingizi askari akipanda juu anamulika tochi sasa kule sikuna maembe yameka mlima hapo kuna shimo mm. aone kitu amna kitu bwana mwambie askari mwenzetu wasikia anamwambia askari mwenzake eh hey, askari anapanda kabisa traffic mm. anapanda anamulika hivi hamna kitu hamna watu basi sasa tunamshukuru Mwenyezi Mungu tukumepita vituo karibia kadhaa kufika kituo kingine askari akashtukia akashtukia ah kakambuka kabija tochi kule kaona elewi ikabidi ambie fungua turubai vizuri Mm. Turubai wakawa na wabishi madereva, wabishi wabishi. Ikafika ikafika muda tunajua kile chombo cha dola. Wakafungua turubai akapanda, akaja akatukuta. Tuko nitoke nitoke na akataka kutupiga mabao traffic. Uh-huh. Tukapigwa sana bao tukashushwa chini. Huo ni usiku. Usiku hiyo na, kama saa sita sasa hivi. Mm. Nakumbuka ilikuwa ni sehemu moja wanaita Mbwewe. Mm. Ndio tulikutana nayo changamoto. Mm -hmm. Tuwashishwa kwenye gari, tukamwambia dereva akaa na kisa. Sasa kwa nini umepakiza watu? Sheria ujui? Sisi tukawa tumebaki pale na sasa tuko chini ya usalama wa wale askari traffic. Mm. Dereva ikabidi aongee na ile traffic akaongea nayo sana akaongea nayo akatuambia msamaha bwana na matatizo naenda dawa na matatizo amefiwa yule ile wadanganya mradi tuachiwe. Mm. Basi ah, kama vipi wewe nenda hawa baki. Mm. Watu wafanye ustatibu warudi tena walipotoka. Mm mimi kichwa kaanza kuskuti tena. Yaani kule mimi nimeshatoroka. Alafu tena saizi ni usiku, nibaki hapa asubuhi nifanye mpango nirudishwe tena nyumbani. Mm. Nikaanza kujisikia vibaya sana. Nilisikia vibaya sana. Basi dereva kaongea nao, kaongea nao kama traffic mpaka akakubali. Akabidi <laughs> chochote kitu pale. Mm. Ikatumika. Basi tukapanda tuka tena kwenye gari kafunisha Dubai. Traffic akaamua kutuonea huruma. Mm. Tukaendelea na safari. Mkakaa mule mule mule mule tena kwenye mahema. Eh ili mkikutana na trafiki wengine msisumbue. Ah, kwenye maembe tena ndio yaani tunaenda kujificha kwa sababu katufanyia hisani tule trafiki pale. Mm. Eh. Mm -hmm. Baada ya kujieleza sana kama tuna matatizo nini. Basi tukaja yule brother kwa sababu ni mkubwa kwangu. Akaniambia mdogo wangu tupumzike, tukalala. Tumelala, tumelala, tumelala, tumelala. Akaniamsha. Dogo dogo, amka uone wame. Uone? Wame. Eh. Oh, mtu wame. Eh. Kwa sababu nilikuwa sijafika tangu nizaliwe Dar es Salaam. Mm hiyo wame nilikuwa naisikia kipindi niko shule naiona tu kwenye vitabu nini. Mm. Amka uione wame na amka tunachungulia sasa. Ndio napaona wame kwa mara ya kwanza usiku huo. Mm. Brother. Naiona wame. Basi tukaja huu tukafikia sehemu moja inaitwa Magomeni Mataa. Sijui Magomeni Mataa ndio nini enzi hizo. Mm. Anaambia mdogo wangu hapa Magomeni wale madereva kuna magunia walipakiza ya karanga wakawa wanayashusha. Wakashusha dereva akaendelea na safari. Tukafika mida ya saa kumi na moja kwenye soko la Stilio. Mm. Sijui kama ndo Stilio Temeke. Mm. Na magari tu amekaa foleni yanaingia ndani moja moja. Mm. Dereva akasema sasa tumefika ila hapa itabidi mkae usiku sasa kwa maana moja bado giza, kaeni mpaka asubuhi ndio muende mnapoenda safari mko kwenu. Mm. Kabla saa tukaendelea kulala. Tulikula sana maembe, sikula chochote. Mm. Maembe yalikuwa ni mabichi mpaka unafika ule ashaanza za kubonyea bonyea. Tulikula sana maembe. <laughs> tulikula sana hatukuja yani hatujabahatika kwa sababu tulikuwa tuna hata hela ila zote tulimpa dereva na yule bosi mwenye ule mzigo wa maembe. Basi mm. asubuhi tukaamka wekundu maana kule udongo wa kwetu Tanga ni mwekundu sana. Mm. Kwa tumbo lekundu tumechafuka, tukamfuata yule bosi anaitwa namkumbuka hadi leo jina lake anaitwa Cutlass. Mm. Tukamwambia bosi, samahani naomba hata 400. Yule mwenzangu si mjanja huko mjini, yani maana napajua ni kwao. Akamfuata kwa maana, naomba hata 400 tu ndio vyo vya kulipa. Ah, mimi hata cha kulipia sijui nini. Mm. Basi akaniambia haya, nika akaenda chukua ile akampa 400 akanipa mimi 200 wewe baza tukaingia hapa tukalipa. akanipa ndugu yangu hapa tunanawa. Tukanawa, tukanawa, tukatoka, tukamwaga yule bosi. Basi tunaenda sawa. Basi tukaenda katika kwenda sasa naye huku mjini alikuwa sio mzee sana, tukapotea. Mm. Ah, tutatafuta magari kuja makumbusho, sijui makumbusho ni nini. Mm. Kapotea, tukazurura sana kule mjini, tumezurura sana kule Temeke. -hmm. Tutafuta sehemu na kwenda kupanda magari makumbusho. Ah, mimi nishapasahau mdogo wangu sana. Sijali bahati nzuri kuna mama kumbe anatuangalia. Tunapita tunazungua ndo mule mule. Kuna mama anapika mgawa akatuona. Kwa nini kina baba samani njooni tukaenda. Kwa nini mimi na nazunguka nini ni waizi au vipi? Mm. Ha, <laughs> ah, babangu hawajui niko wapi wala mamangu hawajui niko wapi. Kumeshakuja ni siku nyingine hiyo. Mm. Tangu mhm. ndo ule jioni tumefika asubuhi sasa siku nyingine sina simu eh, na soka ah, so siwezi nikakaa bila kukutana na wazazi wangu, yani nipige siku bila kwenda nyumbani mm. Lakini nikiwa niko kule mm. siwezi, nitaenda hangaika nipate chochote kitu, nimeona nimekosa, lazima niende nikawaona mm. Basi nika tukaulizwa akatuuliza yule mama, tukamuelezea bwana, ni hivi ni hivi ni hivi, ni kuhusu changamoto ambayo tunaipitia. Akasema ah, magari yao yanapatikana sehemu fulani, nyosheni hivi nyosheni nyosheni. Basi tukaenda tukakuta stendi kweli tukaikuta tukasubiri. Sasa kile gari inakuja makumbusho limejaa, kila gari inakuja makumbusho limejaa. Ah, watu wanakimbilia wanaingia wanaondoka, watu wanakimbilia wanaingia wanaondoka. Sasa brother akaniambiaje, hapa tuwe makini, nikiona nakimbilia gari na kimbilia, ukiona nimedandia na dandia. Mm. Nikamwambia ah, sasa mimi muoga mshamba wale uvuka hata yani gari yenyewe na sinajua sio kama vijijini. Mm. Naogopa basi kuna mama mmoja kaka naye naye ni msafiri na tunakuwa anakuja huko makumbusho katuangalia ni, ni Mwenyezi Mungu tu mama akaingia mama ingia kuna nafasi moja akaingia ila na wanangu mama akasema hivyo na wanangu wale pale wawili hatujaongea naye chochote. Mama akatuona tunavyohangaika, tunaenda kwenye gari limepita limejaa watu wamejaa limeondoka, sisi tumerudi. Mm. Akaona watoto hao akafika mpaka jioni. Kwa mama naye kajiongeza. Basi yule konda akasema, ah, sasa nafasi hapo tushajaa bana. Ah, waini waini waini ndio tukawai sasa tukawa tumekaa na konda katuzuia hivi. Mm. Baada ya kombe mimi ndo nimezuia na konda sasa konda ukaji wao ule. Mm. Wanatuwekea kama tagi fulani tusianguke. Mm. Tukabanana tukabanana tukabanana tuka watu wanashuka anashuka shuka na sasa mpaka tukapata tuka tumepata nafasi tatu tumesamba ile juu pale. Mm. Tukamwambia mama asante sana tunashukuru. Hamsijali ah, wanangu ah, maisha tukamwambia sawa. Tukaja gari mpaka makumbusho tukashuka kufika sasa huku makumbusho ile kaka ndo mtaa wake wanakuwa napajua basi makumbusho mnashuka nauli e, nauli pale tulimwomba bosi ah, e, tulimwomba bosi mm. imeenea hakuna yeye anatuomba nauli mm. basi kufika pale akakutana na watu wake ambao wanapiga makonda kule Bunju makumbusho Bunju makumbusho mm. akakutana nao pale nauli tuishia sasa pale makumbusho nauli kwa imeishia pale mm. akakutana nao akasema mdogo wangu huko sisi tunafika nyumbani mimi huko najulikana Mm. Kweli? Ah, kamwira yao vipi? Mwana ndo natoka ndo niko foleni. Basi kaka akakutana na yule konda, wakaongea ongea, akamwomba hiyo 400 ili tukanunue miogo. Mm. Kweli akapewa shilingi 100 akanunua maji ya kandolo, sijui maji ya kandolo, ndo nasikia tu maji ya kandolo. Mm. Akanunua ile maji ya baridi kuna kifuko. Ndo nayaona maji ya baridi ya kandolo. Na miogo mitatu tukala baada ya kupakia ile konda kupakia gari kujaza level city tukapanda tukaondoka. Kufika nyumbani mama Bunju sasa Mm. Tumefika Bunju B. Mm. Kufika pale kwa mama yake anashangaa, "Hei mwanangu umekuja karibu sana." Mimi nikamwambia, "Shikamoo marahaba." Mama yake sasa akamwambia, "Na solo umeletea nani?" Mm. "Huyu nani?" Akamwambia, "Mgeni wangu wa kule kule nyumbani hapo nilipokuwa nakaa." "Kwa nini umekuja na watu?" Mimi nilikwambia, "Vipi baada ya kuja na watu nyumbani?" Mm. Mama yake sasa huyo Mm -hmm. Ukiwa hapo hapo. Niko hapo hapo. Mamake anakopeshage. Mm. Kwa nini umekuja na mtu bila kuniambia? Na mimi nilikwambia nini baada kuja tu nyumbani. Ujui kama kuna mjini, sijui nini nini akaanza kumwambia maneno pala. Mama, mimi rafiki yangu ba mimi mama kuja naye. Mama akaingia ndani kwa hasira, akaniambia brother yule akaniambia karibu poa. Akanichukulia maji nikaenda wani kule nikaoga. Ile swali yangu ilikuwa imechafuka sana chini. Mm. Nikaa nimeikata miguu. Nimeenda chooni kule nikaa nimeikata miguu. Mm. Kwa hiyo ikaibaki Mm mm. eh, nikaoga nini, sina nguo yani hata hiyo hata moja, basi zaidi ya zile ambazo nimekuja nazo mm. Basi nikaa nimekolewa, nilivyoenda huko nikaa nimeifuafua ile jinzi mali kwa nikapa nyeupe fulani, jinzi nyeupe fulani mm. Nikaa nimeifuafua nikaikamua, afu nikaivaa tena hapo hapo eh, hapo hapo nimetoka kule nishaikamua, nishaikata nini fresh, nimeivaa mm. Basi nikaa nimekaa zangu sasa pembeni sasa, Nchazi natuma braza kaenda kule kwa mamake, mama mimi nje inaniuma mimi sijapika nawasikia kabisa ndani mm. mimi sijapika eh. nikasema sawa ngoja niangalie itakuwaje mm. basi mimi nikaa nimekaa zangu pale akaja brother akaniambia ehe twenzetu barabarani hapo kumbe kachukua buku pale kwa mamake tukaenda pale tena barabarani tukachukua nakumbuka ulikuwa ni ugali mm. ugali akanunua ugali wa buku tukakaa tukala ni fresh tukanywa na maji akanambia sasa sikiliza yangu mimi nichukue niombe daiwaka maana alikuwa ni bodaboda. Mm. Ngoja niombe daiwaka nenda kakae nyumbani. Nikaenda nikaa nimekaa zangu nyumbani pale. Sasa nilikuja nyumbani mama yake. Kwa hiyo umekuja huku umekuja kufanyaje? Mama yake bali blaza kabaki pale kijiweni pale anaomba daiwaka pikipiki ili afu apige pije apige pije kazi. Mm. Mama yake ananiuliza umekuja kufanyaje so? Kwa nini unakuja bila taarifa? Mm. Nikamwambia ah, bana Sola ameniambia mimi nije. Sasa huyo ndo atakuwa anakulisha, ananiambia kabisa. Huyo mm. ndo atakuwa anakulisha. Mimi sina sina shia na wewe. Ah, Mimi nikaa nimenyamaza kimya kwa sababu mimi ni mtu mmoja mstaarabu sana. Kana nimetulia zangu kimya, kaka kaka kaka. Leo tumefika asubuhi pale mchana akaja. Vipi dogo fresh kama kaka kama kaka. Naambia umekula? Sasa tulipokula ile asubuhi ile muda saa 5 hiyo. Mm. Akaja bila kama saa 9 amekula ngame bado. Kwa baadaye tutakula baridi. Ikafika stage sasa mamake akaa akipika chakula mimi kama sipo sekee. Mm. Eh, akipika chakula kama sipo sekee. Basi mimi nikaa naishi sasa kibiashara. Akija akiniuliza vipi kula naambia mimi sijakula, ananisaidia kama ana hela atatoaje hilo kanunue hata miogo pia utafune. Ah, naenda nunua na natafuna fresh. Imefika muda sasa mimi nilikuwa nalala sebleni. Mm. Eh, mimi nilikuwa nalala sebleni. Basi nikaa nimelala pale ika imefika muda sasa akaa hataki hata nalale yule mama yake hataki nalale pale sebleni baza alikuwa na chumba chake na mwanamke wake yule brother mm. kwa mimi kwenda kulala mule ananiambia njoo ulale huku chini mimi kwenda kulala mule ndani afu yuko na mkewe mimi na siwezi yani unajua maadili ya vijijini tuliofunzwa eh mm. e, eh, nikana shindwa kwenda kulala chumba kimoja ni brother wako na mkewe afu ulale pale chini kitu ambacho nilikuwa siwezi sasa nilipokuwa nafungiwa mlango kule nikaa nalala jikoni yani nafanya kazi na blaza ile nakaa pale kijoni kwako anapofanya kazi muda umefika kulala mimi naenda zangu nyumbani yeye anaenda zake kwake nikifika pale nikisukuma mlango umefungwa siiti wala sigongi na hata nikigonga si itikiwi mm. mimi naenda zangu jikoni pale natulia nalala asubuhi nini mida saa kumi na mbili naamka nakaa kuna ngazi fulani hivi nakaa pale basi hadi brother anatoka anatoka lake kule kwake, vipi dogo, umeamka mfresh fresh. Anajua mimi nimelala wapi ndani. Mm. Kumbe mimi nimelala zangu wapi jikoni, sikutaka kuanza kugonga. Sababu hata nikigonga si sifunguliwi. Mm. Basi nikaa nimekaa maisha yale maisha yale. Kuna siku nilikuwa natoka zangu sasa kwa brother ile nije nilale. Mm. Kufika pale nikasikia mama anaongea ndani mama yake. Mm. Anaongea ndani. Nikabidi nikabidi niweze kumgongea ili mimi anifungulie nilale pale sebleni. Mm. Nimegonga sana lakini sikuweza kufunguliwa Nikazunguka dirishani kwa sababu namsikia anaongea ndani kabisa. Mm. Eh, lakini naamini yuko macho. Na kwa sababu mtu anayeongea maana yuko macho. Mm. Nikaa namgo namuita bi mkubwa, mama mama nifungulie mama kimya. Mama mama kimya. Mimi nikahisi hapa mimi nimekataliwa kufunguliwa. Mm. Kwa sababu mtu kama unamsikia anaongea chumbani kwake na unaita kwa sauti aufungulie ina maana kuna sababu. Basi mimi ndo nika nikaamua kwenda jikoni lile jiko limejengwa la mabati. Mm. Eh, la mabati. Juu mabati na pembeni mabati. Pale ndani pale kuna kuna jiko kwa pembeni hivi wanalala kuku. Mm. Eh, wanalala kuku wake. Kwa mimi nikafungua mlango taratibu kwa sababu nikifungue kwa nguvu akisikia lazima atatoka. Akitoka atanuliza vipi. Kwa mimi kana ufungua taratibu na Mungu alinisaidia nimefungua nikarudisha mlango taratibu kulikuwa kuna kifagio kidogo nakumbuka nikafagia fagia ile mavi ngana narudisha kule kwa kuku walipo mm. zaidi ili mimi nipate sehemu ambayo inakojistiri nikalala siku ile nikalala kwenye banda la kuku eh ambayo inahusiana na jiko mm. eh nikalala fika asubuhi sana nikaamka nika nimeenda kwa kwa pepeni kuna ngazi pale nje mm. nika nimekaa nje pale mara blaza huyo akaja vipi dogo fresh kama kama kama kumekucha fresh mm. Basi tukawa tunaendelea tena na harakati za maisha asubuhi ile. Anaenda zake kule Jogwe, ananiambia ukiona ule nyumbani njoo kule kazini kwangu. Mm. Naambia sawa, nakakaa hapo nyumbani nasikilizia chai sasa. Nagamba kasa na na maana chai inapigwa mara mpeni kwa na mjukuu wake mdogo. Mm. Huyo Mm. bibi ambaye ni mtoto wa brother. Mm. Mpe chai mjukuu wao shule. Hii chai kwanza ni ya huyo mjukuu wangu. Anatuambia, ananiambia. Kwa hiyo subiri kwanza, nikamwambia sawa. Nikiona vile mimi natoka naenda kwa brother kule barabarani. Vipi dogo shikali umekula? Brother alikuwa ananipenda sana. Mm. Umekula? Anambia bado kapika tu chai ya dula pale kwa. Bado sisi anasema tu bado. Anambia shika miogo, shika ikanunue pale miogo kule. Sawa. Sasa siku kadri zinaenda nikiwa nikirudi nyumbani, nikisema nigonge sifunguliwi. Nikisema nigonge sifunguliwi. Nikana hisi ndio yale yale ambayo yamenitokea siku hiyo. Mm. Wenda hataki. Basi mimi nikaa nimelala karibia wiki na nikaa nikija eh, brother hajui kama nalala pale. Mm. Mimi nalala zangu pale fresh maisha naenda. Na yeye mama hajui unalala pale. Mama hajui yeye yeah, kama mimi nalala pale. Ila sometimes anatokaga nje kwenda uana muona. Kwa Sababu yeah, najui kama mimi niko pale kwa sababu huwezi kulala ukawa unajisahau. Kwanza usingizi huwezi kupata bro. Mm. Ndio hivyo tu mradi uwe ndani kwa sababu huko ni mjini. Mm. Basi anatoka akienda uwani anarudi fresh anaangalia nini mimi namuona kabisa. Mm. So, kwa hiyo sio jengo mabati tu ile banda. Mm. Eh. Basi mimi nikakaribia wiki naye. Baadaye ndo nikaja kumwambia brother, ah, unajua brother mimi nikirudi nyumbani tangu usiku fulani. Mm. Nakumbuka siku hii siku ile eh, tangu siku ile ambayo nimerudi nilikuwa nikimgongea mama nifungulie mlango. Akaniambia sasa kuna unaje niambia kwa hiyo una unalala vipi? Nikamwambia ah, mimi niko nalala mole jikoni. Na ah, mdogo wangu unazingua, kwa nini usiniambie muda wote? Akatoka kumfuata mama yake. Mm. Mama, kwa nini unamfanyia hivi huyu? Kwa nini? Maka akamwambia hebu chukua na adabu nakumbuka akamwambia hebu kwa na adabu mimi ni mama yako. Sasa nishie kwambia huyu mtu simtaki hapa mrudishe kwao. Mm. Ya. Ah. Kumbuka kipindi nimeshafika pale kwanza ile nimefika ya pili yeye brother alipiga simu kule nyumbani. Mm. Jamani Pascal mimi kule kwa wazazi wangu sasa. Pascal mimi niko naye da. Umsimu mm. kama namtafuta. Mama akawaka sana mpe simu niongee naye. Maka, kama mimi ni mama yako nilokuzaa toka miezi tisa, sio maneno ya mama mm. miezi tisa tumboni, naomba urudi, naomba urudi nyumbani haraka sana. Kama unanisikiliza, naomba unisikilize, naomba urudi. Maana akana nichanganya na mimi sasa, ile hali ya nyumbani nikaa najisikia vibaya, na sasa mimi siwezi kurudi nyumbani, ngoja kwanza nihangaika nipate kazi mm. Nikamwambia mama, sana nimekuelewa. Mimi nimemaliza. Basi kaenda hivyo, maka anagomba kesho, kunapiga simu, anagomba kesho, kuna bibi mkubwa, mimi nitarudi, mimi ni mwanaume mm ngoja nipambane nitarudi itakapokuwa mimi nitakwambia imenishinda nitarudi kwa sababu naishi tu vizuri nimemficha sasa kwa sababu nikisana nianza kumwambia tena hivi jinsi ambavyo naishi nitakuwa na namchanganya na afu mkubwa ni mgonjwa wa kifua mm. Mm, kwa hiyo nikaa namficha kama mimi naishi tu fresh basi wakawa najua wazazi kwamba niko sehemu fulani kana nani na mtu fulani basi nimeenda vile mshituku brother babake yule brother mm. akaniambia ngoja kuna duka kule nafungua itabidi uende ukakae kule dukani ambaye mumewe mama. Alikuwa anakufanyia yote mume wake akiwa pale pale? Ah, yeye hayupo, ni mtu wa biashara biashara. Anakuja siku moja, analala siku moja anaondoka. Mm -hmm. Eh, wiki hayupo. Mm. -hmm. Kuja kweli akafungua ile duka akanipeleka kule. Nikanafanya kazi. Ela nikipata ma, ma, ya, ya mauzo nimpe mama yake sasa ambaye mke. Mm. -hmm. Mama bro. Mm. -hmm. Nimpe. Kwa mwezi wakasema atalipa elfu sitini. Nakumbuka ilikuwa elfu sitini. Mwezi wa kwanza nikaa nadai hela yangu nimefanya kazi mwezi wa kwanza nadai hela Mm. Anaambia endelea na kazi kwa sababu mambo yote alimwachia yule mama yule, yule mzee. Mm. Kwa kama kulipo utalipo na mama yako hapa sawa. Nikana da, nikaitikia tu sawa lakini najua kwa sababu naishi naye vipi. Mm. Nikajua hapa sidhani kama nitakuwa nalipo. Basi siku mwezi wa kwanza akasema usijali, sasa hela hujaingiza vizuri, mapato hujaingia vizuri. Mm. Kwa hiyo endelea mwisho mwezi huu nitakulipa. Mwezi wa pili ola, mwezi wa tatu ola kwani si unakula hapa? Nilipoanza kazi akawa ananipa nipa chakula, ananiletea, unajua. Mm. Eh, kwani si unakula shida nini? Unachotaka unapata, sasa tatizo nini? Mimi sikutaka kujibishana naye. Nika nafanya kazi, nafanya kazi. Bahati nzuri na mimi nilikuwa nina akili ya kujiongeza. Nilikuwa ngefunga duka na mimi nachukua 2000 naika pembeni. Chukua 2000 naika pembeni. Kwa sababu nilikuwa nishaona tunapoelekea sitopata hata 100. Mm. Na ni kweli ilienda mpaka naacha kazi pale, nikamwambia nirudisheni nyumbani. Sasa mimi mwenyewe nikasema naomba nirudishwe wapi? Nyumbani, kwa jinsi ambavyo naishi pale ni tofauti sana, mazingira ambayo yalikuwa ni magumu kwa upande wangu. Ah, akatuambia sawa, nitakurudisha kwenu yule mama. Mm. Kwanza itakuwa vizuri. Kwa mama alikuwa hajapenda sana. Mimi nika nikae pale. Mm. Kuna muda sasa alikuwa kaondoka mama kasafiri maana anafanya shughuli zake. Kasafiri akamwita yule mwanawe wa kiume ambaye yupo brother akampa hela nakumbuka alimpa 30 mimi naondoka ita kusukuma sukuma haya tukatumia ile hela ikaimeisha unajua alikuwa yeye yupo nilikuwa niko na brother tunaishi vizuri mm. mdogo wangu tunakula nini ile ah, tunakula hivi na kwa fresh sasa akiwa yupo mimi ndo ulaji wangu unakuwa taabu. basi tukaenda ah, ikaisha ile hela kuisha ile hela kule kazi naye akaa na kwenye bodaboda kule pikipiki imeharibika mshua hajaitengeneza kwa watu na kazi. Basi kuna siku nikaumwa nikapata maradhi ya malaria, nikaumwa malaria, niliumwa sana asali kai inazidi kwa sababu nilikuwa situmii dawa. Mm. Kaka naye ana hela na mimi mwenyewe sina kitu. Mama yake hayupo. Mm. Tuko wenyewe. Kwa hiyo tukaenda nikaa naumwa naumwa hali inazidi hali inazidi. Ah. Nikaona kabisa sasa hata kutembea siwezi kwa sababu nilikuwa natembea naenda pale anapofanya kazi. Alikuwa kazi hana anachukua tu dai waka. Mm. Na dai waka Mungu alivyokuwa hajamnea naye dai waka apati. Mm. Basi naenda pale alikinzidia na nyumbani nachukua koti, najifunika nini natulia zangu nyumbani. Imeenda sasa hata kuamka nikaa siwezi. Nikaa niko nyumbani, akaniambia ndugu yangu tunafanyaje sasa? Ah, kama mwanangu msielewi, siongea yani hata kuongea kwa taabu. Basi ikaenda ikaenda ikaenda, kana basi poa, kaa hapa. Akatoka pale nje, kulikuwa na toroli ile toroli mm. Dada akatoka akaenda ule mto, mto ule mto, mto Mpiji ule ule unaoachanisha Bagamoyo na Dar es Salaam kule Bonjo. Mm. Akaenda kule akatafuta kuni mule mferejini. Mm. Akatafuta kuni akarudi akauza akapata shilingi 5000 nakumbuka. Mm. Akaenda duka la madawa. Hapo mimi niko tight yani na naemea. Yani yani yani hata kuamka hivi nilikuwa siwezi na isiki zunguzungu hii. Mm. Basi akanunua dawa, akaenda duka la madawa, akarudi akaniambia nimepata 5000. Nikamwambia sawa, akaniambia ngoja la madawa. Akaenda duka la madawa akanunua dawa akaja. Sikumbuka tena ni dawa gani. tu meza, nikameza. Nikakaa, nikakaa, nikakaa, nikakaa ndani ya mama saa tatu hivi kidogo nikaanza kutoka jasho jingi sana. Mm. Kutoka jasho jingi sana. Niko na saa kidogo napata afadhali, akaniambia amka nenda kaoge. Hapo sikumbuka sijakula. Mm. Sijakula chochote. Nenda kaoge, nikaa nimeenda kuoga. Nilimaliza kuoga, akaniambia twende huku, nikaamka nikaa naenda zangu hotelini, akanipeleka hotelini. Tukaenda pale akaambia yule mama, bana mdogo wangu anaumwa sana, naomba msaidie mpe chakula, mimi nikienda nikienda kwenye maisha zangu za boda boda hizi nitakuletea hela yako. Mama kama akamkarimu gari sasa, katika ile hali yangu jinsi nilivyo hivyo, niangalia yule mama, akaingiwa na moyo wa huruma, akanipa chakula. Basi nikala pale chakula, nikala kidogo na nacho nishinda. Nikauliza zangu nyumbani, kama basi poa, akanipa basi nenda kapumzika nyumbani. Nikaenda nyumbani, kaa nimepumzika hiyo maisha saka yanaendelea, nika niko nimerudi kwenye hali yangu mm. Nimekaa mamake akarudi, basi nikakaa nikaambia brother, naomba nirudi nyumbani mm. Mimi mwenyewe naomba nirudi hapa nyumbani, basi nikarudi nyumbani Eh, nyumbani akanipa hela yule brother akakopa kopa huko nikakapata nauli nikarudi 2018 maana nilienda 2012 2016 mwanzoni nikarudi nyumbani mm. baada ya kupitia changamoto zote hizo nikarudi nyumbani. kule nyumbani kule nikaa nimekaa, hali ndio ile ile wazazi wangu, hali ni ngumu. ufike unakutana na wazazi, ilikuwaje mpokeza Ah, mama alikuwa hajapenda kwa sababu ana nilipofika mama alikuwa kaninunia sana. Baba ndo kwa sababu bangu mimi ni mtu mmoja hivi mkimya sana afu nimuelewa. Mm. Akajua tu kwamba huyu mwanangu alienda kuangalia maisha. Mm. Ila mama akupenda kwa sababu mama ndo alikuwa mimi ananiangalia kwa sababu kipindi nipo kule nyumbani mimi ndio kila kitu nawasaidia wazazi wangu. Mm. E, kwa nilivyoondoka sijajua maisha gani ambao alikuwa anaishi kuongea nao kwenye simu kwa nadra kipindi nipo kule. Mm. Haikaenda usiku tukafika pale nikamwomba mama samahani. Kama kwanza hali yote naomba unisamehe kwanza tuchukue mudi salama. Naomba unisamehe kuondoka bila kuaga. Mm. Najua nimefanya kosa kubwa nika mama aka ikabidi usome ni mwanae na ni mzazi. Anisamehe tu basi na maisha mengine akawa anaendelea pale nyumbani, nimekaa nyumbani, nimekaa nyumbani. Ile hali hapa nyumbani bado inanichanganya. Brother zangu kama nilivyokuambia, yeye ni mtu wa pombe, mitungi basi. Ile hali nikaa sijalizika nayo, nikapiga nikampigia tena simu brother yule yule yule yule, mm. mm. Kaambia kaka, mimi nataka nirudi Dar es Salaam mm. -hmm. kuishi huko, nikiishi huko akili yangu naona itakuwa haiko sawa, sababu hii hali ya nyumbani bora nisiwe naiona lakini naishi kuliko nikiwa naiona pale nitakuwa nini, sitokuwa sawa. Basi akaniambia sawa, tafuta hela. Mimi sasa sina hela, mdogo wangu. Nikamwambia mimi nauli nitatafuta, mimi hapa si nyumbani. Mm. Njia zote za utafutaji nazifahamu ndogo ndogo. Basi nikahangaika tena kazi zetu zile na kupakia michanga huko mm. kwenye matipa, bado ni mdogo hivi nabakia matipa michanga, napata hela niweka, napata hela naweka nyingine, nampa mama nyumbani, wanakula napata hela naweka nyingine nampa mama. Alipofika nikaa nimefikisha kama elfu thelathini nikapewa na nauli nimepata nakuja mm. nikaenda nikarudi tena kulipa sasa umri kidogo umekuwa kuwa tofauti na vile nilikuja mwezi 2012 mm. kwa na basi nifika pale nashukuru sana mama yake naye akanipokea vizuri tena kwa mara ya raundi ile mm. eh fresh nikaa nimefika pale basi nimekaa kaka akanitafuta pikipiki yule kaka mm. nikaanapija kazi ya bodaboda nipiga pale Bunjubiki kijiwe cha kawanga kuna mabwepande nikaa napiga bodaboda napiga bodaboda napiga bodaboda ile pikipiki nayo ikawa mbovu mbovu nikimwambia bosi atengeneze bosi anakwambia mwenyewe sina hela tu yake kwanza ndani mm. bosi kachukua pikipiki yake iweka ndani nikaa nimekaa tena sina kazi mm. changamoto napitia hizo nyumbani familia yangu hali nayo sio nzuri lakini najua you never know Mungu anaweza akanisaidia basi nikawa nimekaa blaza, hasa blaza kana ana pikipiki ananisha mida hiyo haka. Mm. Dogo kimbiza, tafutie shilingi 5000 tu, nyingine chukua. Mm. Basi naangaika na force. Tondoke, tondoke, mama unaenda, acha na tondoke hapo. Unajua zile kuna boda boda changamoto. Mm. Basi bilia anakuja unampakia unampeleka. Namtafutia blaza ile 5000. dogo wangu mbara shilingi ngapi? Mbara shilingi labda 10000 hapo basi 5000 nachukua. Nipe 5000 na mimi niongezee hapa tupate la bosi kesho tusifinja mm. basi sawa, nikaa napata na heka, nikipata kijisenti kadhaa kama elfu kumi elfu nane nampiga ile mkubwa simu hapo sana na simu, mama, vipi safari huko salama, unachochote kitu iko hapo. Asante, dua nyingi kwa mama. Sasa unajua mama ukimpa hata kidogo eh, kwake ni kikubwa. Mm. Dua nyingi kwa mama. Basi nikani mama na naishi naishi hivyo nyumbani, hivyo nyumbani. Hali ikawa ngumu tena. Mm. Nikaa nimekaa sina kazi, brother naye kazi ana kaka naye pikipiki yana na mimi bosi ile pikipiki yangu kaichukua mm. hela kutengeneza anasema ana yake ndani mm. tukawa wote tuna kazi tupo tu mpaka jioni ukipata labda dai waka kwa mtu mwingine anakupa dai waka bwana Pascal njoo chukua dai waka hii eh. hela hiyo ni upati watu yani wateja waonekani basi tukawa tumeishi hivyo nikamwambia brother mimi narudi tena nyumbani tena mara ya pili kwa mara ya pili brother mwaka gani hiyo nilipokuja 2016 nilikuwa kule 2016 hiyo hiyo mwishoni mwishoni nika nimekuja tena sasa kwa mara ya pili. Mm. 2017 hiyo ndo nadai kurudi nyumbani. Mm. Eh. Nikadai kurudi nyumbani. Basi akanambia sawa, kama unarudi nyumbani poa. Mimi nikarudi tena nyumbani. Kufika nyumbani pale nikaa nahangaika nahangaika nika sasa nikifika nyumbani ndo akili ikae imebounce yani sielewi. Mm. Nalima nang'oa visiki nyumbani vorudi na 2017. Mm. Nalima nang'oa visiki hapa na pale production production za muna pale utafutaji au kimaskini na yani kazi yote mimi nilikuwa nafanya pale nyumbani mm. bana sijui kuna kazi ya kuandika sio nyumba za nyumbani zile mm. na za kuandika za udongo mm. na kazi ya kuandika kwenye nyumba yangu nitakaandika shingapi ya eh, tunaelewana naenda na kaandika nipata chochote napeleka nyumbani nanua unga mafuta dagaa peleka nyumbani maisha yanaenda nikaona hapa mimi siwezi kukaa tena narudi tena Dar es Salaam mm. Nikarudi Dar es Salaam tena 2017 mwishoni. Mara ya tatu. Mara ya tatu. Mhm. Mm pale pale. Sababu so, nilikuwa sina mwingine pa kuenda zaidi ya pale. Mm. Eh. Nikaenda tena pale, fika pale. Nimekaa nimekaa. Nikaona pale nilipokuwa kaka kuna sehemu anafanya fanya sana ya Bongo Movie. Mm. Nikaona kwa sababu pesa na kazi, ngoja ni nenda fanya mazoezi pale. Mm. Kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda tangu shule. Nikaa nimeenda nikaomba kujiunga, ile mwalimu akaniambia karibu. Basi nikafanya mazoezi, nikaanza kufundisha, nikafundisha, nikafundisha, nikafundisha jioni za mazoezini hivyo. Basi nikaa nime nimeiva pale. Mm. Basi teacher anaweza akaondoka akaniachia mimi darasa. Mm. Fresh nafundisha na mimi wenzangu kama kawaida, maisha naenda. Sasa ikafika muda kuna tangazo hapo makumbusho hapo, tangazo la ukimwi. Mm. Nitajika ile mwalimu wetu kapatanisha hapo, bado nahitaji nahitaji wasanii tukapiga tangazo la ukimwi makumbusho nikawa katika kuangalia vijana wake mimi niko vizuri mm. akanichukua akaniambia mdogo wangu twende ukafanye kazi huko nikaenda fika makumbusho pale nikaingia ndani makumbusho pale kabla makumbusho kwa nyuma huko na ile bango la nini sijui ile ile gorofa kubwa ile mm. chini pale tukaingia Fika pale tukabaya tukabana tunafanya tangazo tutataka shilingi ngapi naulizwa mimi mm. ila niko na mwalimu wangu mm. tutataka shilingi ngapi ah, mimi sasa kwa kidete nikaambia mtalipa shilingi elfu kumi kidede kumbe tangazo lina hela hata karibia talaki laki mbili mm. yaani sami kile kitete yani elfu kumi wakawa wanashangaa yenyewe yaani wajui yani kama mimi nitatamka vile wanashangaa ah ile sati cha kadakia ile tichangu ah hiyo ni ndogo sana bwana muongeze ni muongezeni hata elfu hamsini ah, sasa kusema elfu hamsini nikaona mbona akasema hela kubwa mimi nimesema ndogo mm. ah, nikatulia basi sawa haina shida sisi tutakoba elfu hamsini haya tukatoka kesho asubuhi uje mm. sawa tukatoka tisha kutoka na hivi una akili mm. kwa nini umetaja elfu kumi rafiki yangu matangazo yanaenda mpaka laki laki na laki mbili laki na hamsini mm. niambia sasa mimi sijajua fuja niambia tangu kule mm. basi sawa tukarudi asubuhi yake tukaji takwa ile makumbusho kufanya kazi nikaa tuna shoot sasa tumeshuti ile akapewa kiongozi yule mwalimu wangu mm. vipi tukamaliza kushoot ni fresh tukarudi zetu Bunju kurudi pale katika kutoa hela akanipa elfu kumi na tano ile tija sasa mm. Ah, ama mdogo wangu sasa chukua hii yani ipo elfu hamsini yenyewe mfanye mimi ndo nimefanya kuisema kwa sababu ulikuwa ushapotea mm. sasa mm. basi chukua tu hii niliumia sana moyoni wangu ila tu ndo ikaa iko hivyo kwa sababu ni, ni mwalimu wangu nafanya sanaa kwake baina maana hapo kabaki na shilingi ngapi kuna elfu hamsini unakuta 15 na maana kabaki na kama na 35 35 nikachukua kwa kwako pamoja na kwake au ya kufanya tangazo ya kufanya yale kwa ananifalika ananipeleka mimi mm. hiyo mm. kazi yote mimi nimefanya mimi mwenyewe mm. basi akachukua hiyo 65 mimi nikachukua hiyo 15 nikarudi nikamwambia brother leo nimeenda sehemu fulani nimepata hii hapa shilingi kadhaa tulielewana elfu hamsini la teacher akanipa elfu kumi na tano ah brother akatoka umuka mm. brother akamfuata Mwenda kugombana bwana. Kwa nini namba mdogo wangu unamkalisha ujikutwa nzima afu umempeleka huko afu unampa shilingi 15,000 na milioni 50,000. Kwa nini sijui sijui. Wakagombana mpaka mikisa kupigana. Watu wakajaa sasa. Ah, mimi nimenafika pale watu wamejaa. Mm. Waambia vipi habla ah, zako ya kugombana hapa bwana. Naambia kwani kaka vipi? Ah, Haizi kupa hela kama hiyo kwa sababu kaka mwenyewe alikuwa ni muoni muoni fulani sigara bangi ni poa ni kawaida. Mm. Eh. Basi Akamwambia kwanza sasa hivi sitaki mdogo wangu aje hapa. Au asikiza ananiambia mimi sikiza ninavyokuambia kwanza sasa hivi sitaki uende pale kwa sababu na mwenyewe nilikuwa namuogopa of course. Mm. we brother. Mm. Nikamwambia basi sawa, teacher akaniambia sikiza mdogo wangu hapa usije tena kuna mazoezi. Mm. Hela ya ziada hakutoa. Hakunipa chochote. Mhm. Nikamwambia basi sawa, ina shida. nika nimetulia zangu tu nyumbani, tulia, nimetulia, nimetulia, kazi sina tena. Mm. Akili kanijia, rudi tena nyumbani. Mm. 2018 hiyo. Mm. Nimerudi tena nikarudi tena nyumbani akanipa hela yeye eh, brother akaniongezea 10,500 nilimpa 5,000 yeye 10,000 nikana baki nayo. Mm. Akaniongezea tena shilingi 2000 nikana 30,000 akaambia basi poa rudi nyumbani. Nikarudi nyumbani. 2018 ile nikakaa mwaka mzima mpaka 2019. Mm. kutokea kozi za jeshi uongozi mdogo. Mm. Nikaona ngoja niingie nipige hii kozi, huenda itanisaidia baadaye. Nikaingia kiugumu nayo kwa sababu ulikuwa unahitajika kunahitajika hela ya kombati hela mm. ya shughuli mm. baada ya kumaliza mafunzo nikaingia nikapiga mafunzo yale kwa tabu nikapiga mafunzo kwa tabu kunahangaika mm. natafuta hela naweka natafuta hela naweka na kujikumbuka kwamba nikipata hela labda elfu kumi ni bageni hapo toa elfu tano niweke kule kwa bi mkubwa wapate msosi mm. elfu tano nibaki nayo mimi ikaenda ikaenda ikaenda ikaenda mpaka nikamaliza mafunzo nimemaliza mafunzo ya kozi tukanurudi nyumbani. Kurudi nyumbani nikapewa kabla ya cheti huo tunapewa utangulizi. Mm. Eh, unaitwa gani? Unaitwa utambulisho wa askari. Mm. Ikiwa nasubiri cheti. Mm. Utambulisho eh, basi nikatukapewa ule askari wote pale tukapewa. Baada ya kupewa mimi nikasema mimi askari naenda da. Mm. Nikatafuta kazi ya uli ya ulinzi. Nikamwambia mimi naondoka, mimi naenda da ah, mwanangu, kila siku unaenda unarudi, kila siku unaenda unarudi, cha maana hakuna unachokileta hapo. unaenda kufanyaje sasa? Mm. Nikamwambia mama, mimi nikahangaike kwa sababu hapa ni nishamaliza hivi naweza nikapata kazi hata ya ulinzi. Akasema basi sawa, nikatoka. Mama akanichangia nauli pale na mzee wangu. tu nikaondoka da. 2020 nikaja hapa. Mm. Basi nikaja nikaa nimempigia mwanangu, sasa sikumpigia yule, nilimpigia mshikaji wangu mwingine simu, sikumpigia yule brother. Mm. Anakaa Goba. Mm. Mm. mwanangu vipi shwari? Kama kwa hivyo kwa mimi bado niko da. Nataka nije. Nataka uje basi tafuta nauli njoo mwanangu mimi niko ghetto niko mwenyewe. Basi sawa. Nikatoka. Huyo nimepata nauli nikampiga mimi nakuja siku fulani hapo hapo kweli akaja mpaka tanki bovu ba. Mm. Tanki bovu nikadondoka nauli nimekata. Mm. Nauli yangu ilikuwa imeisha imetoka. Nyumbani mpaka muweza muweza kulipia basi on express mpaka pale tanki bovu imeisha. Nauli kuelekea bomba. Sina. Uh -huh. Njia yenyewe ilikuwa bado sijaiva vizuri, nikauliza tu, jamani, njia kuelekea Goba hiyo hapo mdogo, moja kwa moja nikaanza tembea taratibu. Mimi nikampiga mshikaji wangu, mimi nakuja bwana, usheshuka hapa, sina hata mimi na mwanangu mwenyewe niko vibaya. Mm. basi poa, mimi nakuja mdogo mdogo. Ah, poa, haina noma. Nikamwambia poa, nikakata simu yangu, tia mziki wangu. Nakumbuka nilikuwa na simu yangu ya bata, yani na simu nyimbo ile anaoni ile, Samu kweli Mm. Hiki ni kisiki kiloota shambani atakuwa jembe wewe ni ng'oi unajua mm. e, eh, nikaitia ile ngoma yangu huyo mdogo mdogo tu anaitafuta goba mm. nikaenda nikaenda nikaenda masehemu sasa na boda boda akakuja ta sasa singana uzoefu ile kazi mimi nimefanya hata nikimsimamisha najua nimwambie nini mm. nikampiga mkono nikamwambia vipi mwanangu shwari kama kala mwanangu mimi na kipengele nafika goba kula ndio about nisogesogeze ah, sasa unaunga au mm. nani yaani natoa hela au vipi mm. nikaambia mwanangu mimi sielewi sina tamia hapa ninavyokuambia hapa nyenye yaani nilikuwa na nilikuwa nafanyaga hizi kazi Bunju ila sasa nimetoka zangu mkoa kwa bodaboda nikamwambia eh basi poa wenzetu mwanangu mm. kashukuru Mungu nikakalia pikipiki huyo akaja Goba. Mm. Kuna sehemu aka kaishi mwanangu mimi naishi hapa naingia zangu kijiweni. Nikaba basi poa. Goba sema mbele tu hapo mwanangu ndio about mbele. Mm. Kaba basi sawa. Kwa nikaanza tena kutembea nikatembea mpaka pale nikafika kwa mshikaji akanipokea vizuri mshikaji, nashukuru na, na kaishi naye vizuri. Kama mwanangu mimi nimekuja au mimi nahitaji tafuta kazi hata ya ulinzi, kwa sababu nimeshapiga kozi na cheti hapa na utambulisho hapa, najua huu utanisa, utanisaidia mimi niweze kupata nini kazi. Akanapoa mwanangu tu, haina noma. Kesho mimi sitoenda job, kesho mwanangu tutaenda zetu tauni huku sasa mjini huku mm. na kufanyia mtu angaike kwenye makampuni poa tukalala asubuhi kweli akaniamsha tukapanda gari pale mpaka makumbusho mm. fika makumbusho tukaja Mwananyamala pale Mwananyamala kuna ofisi moja pale ya ulinzi Mwinjuma pale sehemu Mwinjuma mm. basi tukafika pale tukaomba kazi kutoa ganda tu hivi mm. ah mwanangu yule kiongozi meja sasa afadhali hata tumekuona alikuwa anahitaji sana askari hapo ajashika silaha Mm. Ah, Fresh ya, eh, ina naomba Basi sawa wewe nenda kaandae wadhamini sijui nini nini unajua utaratibu wao. Mm. Ah. Nikamwambia sawa mimi nika toa photocopy ile nikawaachia ile ule utangulizi ule utambulisho wa askari wa awali. Mm. Nikawaachia nika nikaondoka na mshikaji akamwambia nakupa tuombe Mungu unaweza ukapata kazi. Nikamwambia fresh. Nikaenda. Tukalala asubuhi yake nikarudi sasa mimi mwenyewe mshikaji nataka job. Mm. Mm. kwenda pale akaniambia vipi fresh tumeandaa tumeandaa nini wadhamini mshikaji kanisaidia kuna mama moja pembeni pia jirani yake kamuomba mm. kanisaidia nikachukua vile vitu mi nikapeleka kupeleka pale akaniambia basi sawa kesho njoo tujue tunafanyaje nikarudi mshikaji hapo anatumia hela yake ujue mm. ananipa nauli buku sina hata kula hapo sina ananipa buku sababu mwenyewe ana ana roho nzuri na naye vizuri mdogo wangu chukua hii buku hapa ina uli ulinaenda ya kurudi afu kisha rudi tunajua mimi kidogo tunajua tunaishi vipi masuala ya msosi mm. nikamwambia basi sawa haina shida mimi nika nikaenda kwenda kule siku rudi. nakumbuka nilienda na buku akaniambia nilivyofika pale bana sasa tunaenda kupanga kituo mm. kupanga kituo eh basi sawa kwa ubalozi wa Marekani kule mm. kuna ofisi za TANESCO za Tanzania Geothermal Development Mm mm. kampani e, zinajihusisha na umeme wa alizini, joto alizi mm. eh, nikapangwa kule Moroko kule ubalozi, nikapangwa kazi, nimeingia asubuhi, nilivyoenda ile nikatoka kesho yake asubuhi. Ina maana nimefanya nimefanya kazi masaa 20 mm. na Kumbuka nimeanza kazi hapo sijapewa mkataba mm. Kwa nikaambiwa sijapewa mkataba, sijaambiwa kuna overtime, sijaambiwa hakuna chochote wala NCCF mm. Kwa naishi na, nilikaa nafanya kazi tu kiole kiholela. Sikujali hayo kwa sababu nilikuwa na shida. mimi Mm. Mimi nikaa nafanya kazi. Mhm. Mm mshahara? Mshahara pale wakaniambia bwana sisi tutakupa laki na hamsini. Mm. Ah, laki na hamsini eh, basi sawa. Nikaenda anza kazi. Kwanza kazi asubuhi yake nimeamka pale sina hata mia. Ya kurudi wapi? Goba. Mm. Nikarudi na ofisini pale kwa meja. Kama meja, nimeshatolewa Lindoni. Ila nataka rudi nyumbani sina hata mia. Mmoja nakumbuka akanipa shilingi elfu mbili mm. Nikaa nime ile 500 ambayo nilibaki nao nilipokwenda ile asubuhi mpaka nikachukuliwa nikapelekwa kazini moja kwa moja nilibaki na 500. Mm. Nilienda kazini kule usiku nikanunua maandazi ya eh, mia na 200 nikaa mawili kabaki mia Mm. Kwa sababu kule vitu bei ya juu sana. Mm. Basi akanipa elfu mbili mimi nikarudi. Akaona mboja, bomba jana hujaonekana, jana unanitia wasiwasi. Kabla mwanaume alipangiwa kazi jana. Kwa hiyo ushaanza vizuri mwanangu, mshikaji akanikupatia bali bali. Mimi siwezi kwa mwanangu, hatuwezi kukaa na kazi mwanangu. Hapo fresh, kwa mimi toka na unatoka maisha yanaenda. Nikampa ni kweli. Basi nikaishi naye vizuri, nimeishi naye, nimeishi naye. Ikafika stage sasa jamaa laana naenda kazini narudi, naenda kazini narudi. Sasa ana nipa hela, sasa mwisho siku na ana Mm. <laughs> Kafika muda sasa mimi ikabidi nina nalala kazini. Mm. Sinaingia kazini leo. Nafanya kazi maana kesho ndo natoka asubuhi. Mm. Nikitoka nazurura navua nguo navua zile combat zile navua nguo zangu za kawaida naingia mtaani mule Moroko Moroko natembea tembea. Mm. Ifika jioni wale mabosi washetoka mastafu kule mondoka za makwao inarudi na kwa maana wale ambao wamenitoa mimi zamu. Mm. Asubuhi wale wanatoka na baki zamu yangu. Kwa nakumbuka nilianza kazi tarehe ishirini na tatu ikaenda ile hali mpaka mwisho wa mwezi nikapewa tarehe ishirini na tano mpaka tarehe thelathini nikapewa kile kiji pasenti changu ambacho nimekifanyia kile kazi. Sema mwezi siliwaza nusu. Basi nika nimepewa ile hela nikashukuru, ikanisogeza sogeza. Sasa kipindi nimefika kule kazini, kuna rafiki yangu nikaa nimekutana naye, yaani mimi ni anafanya kazi ya garden mm. yeah nikakutana naye akaniambia vipi Shwari mwanangu yuko wapi kwenu ndio katika kuongea ongea kuulizana ile mm. eh akaniambia mwanangu mimi kwetu mimi kwetu Tanga napata mimi kwetu Tanga ila mimi Tanga Pangani mm. ah baridi mimi kwetu Korogwe Kaba mm. basi poa watu wa nyumba njia njia moja akaniambia sawa basi mimi nika rafiki yangu akaniambia sikiza mdogo wangu kule ninapokaa mimi kuna chumba mm. kuna chumba eh kwa kaka kama mimi nakaa Goba basi kwa ukipata hela fanya mazingira unini unipe mimi nikakulipia kile chumba uje ukae mm. nikaambia itakuwa vizuri nianze kuhangaika tena na maisha yangu mimi mwenyewe sio kwa saa nitegemee kwa watu mm. namwambia sasa hapo sipo hapo nikapambana nikapambana mpaka ule mwezi ambao umefika sasa leo niloanza tarehe moja mpaka mwisho wa mwezi nikapata ile hela. Basi nilipopata ile hela nikamfuata yule mshikaji wangu ambaye anafanya kazi garden pale pale usafi nje. Mm. Eh, maana yeye anaweza usafi za garden mimi ni mlinzi. Mm. Kwa hiyo tuko eneo la nje. Mm. Nikamfuata kama mwanangu mimi nishapata hela yaba. Ana basi twende pale ukapaone kama ukishapenda ulipie. Mm. Nikamwambia basi sawa twende tukatoka. Tukaenda mpaka pale na yeye alikuwa na kapu hapo. Mm. Nyumba hiyo yeye nikafika pale nikapapenda nikamwona mwanangu nilipapenda fresh fresh basi poa tulipe mna nyumba hapo. Baada mm. naye nikalipa miezi mitatu. Kodi ilikuwa ni shilingi 2025. Nikalipa miezi mitatu elfu Basi nyingine ilobaki nika nahangaikia ule mwezi ambao umebaki. Kumbuka nimepanga hapo, sina kitanda, sina godoro, sina hata chochote. Mm. Nimepanga tu chumba cheupe ndani. Sasa nilikuwa na kanzu yangu ile, ile kwa nilikuwa navaa kama Muislamu na kanzu. Mm. Basi ile kanzu nikaa naitandika. Siku ya kwanza nimelala bila kujifunika chochote, ile nimetandika tu ile kanzu. Siku ya pili nikapata wazo, kwa nini simwombe rafiki yangu mke wake hata kitenge? Mm alikuwa ameoa eh, ana mke mshikaji wangu. Mm. Kwa nini simwambie hata kitenge? Yaani shemeji aniazime mimi najifanikia. Basi wazole kuja nikaona good idea. Hapo tukajobu, nikamwambia oh, ah, samani mwanangu, unaweza kwa nini kuniambia hata kitenge kwa shemeji? Mimi najifanikia. Ana basi poa, usiwazi sasa unija niambia. Ana basi poa, ndio hivyo. Kana basi sawa. Ataletea jioni, basi nikaanaishi vile. Ile kanzu nimeandika chini, kitenge na naji najifunikia. Nikaishi katika hali maisha mpaka nikanunua kijigodoro sasa kidogo kile mm. chafu kile vya wanafunzi wa boarding mm. nikakiweka chini na kile kitenge akaanza ah, nikaa nimeipumzisha sasa mm. mm. nikaanza na maisha kile kigodoro nimeenda nalo maisha nika nimepata na hela katika kuweka heka hela zangu nyumbani nawarushia hela ile ile na hela hiyo na 50 mm. na bageni kodi kula na nyumbani, na nyumbani kidogo na kuvaa mimi mwenyewe mm. basi maisha yanaenda nikaa nimepata hela nimekimeki nime, nikanunua godoro kubwa mm. kwanza nikaanza kitanda nikanunua kitanda nikaa natumia na kile kigodoro kidogo kwao kitanda kikubwa godoro dogo ukivingia ukia kunichaga mm. basi nikaa nimeishi vile nimeishi nikabageni tena ile ngabageni ile ngabageni ile nikanua kitanda ni godoro sasa kubwa kidogo nikalitia uvunguni nikana godoro kubwa matano kwa sira na kitanda basi nikaishi, unajua tuna vijana sisi, katika kuhangaika hangaika nikampata mwenzangu. Mm. eh nikampata binti tukakutana njiani, na sisi nakumbuka alikuwa amenishamvua na mtoto mdogo. Mm. Nikamsaidia yule mtoto wake. Nikamwambia naomba nikusaidie mtoto. Au sijali duka kangu, sijali kwa anaelekea kwa Mtogole. Mm. Anatoka huku Mwananyamala Manjunju anaelekea kwa Mtogole. Mm. Eh, saka kapita shortcut, shortcut imejaa maji. Mm. Nikamsaidia mtoto nikamweka begani huyo mpaka tukakaribia rami akamtogola nikamwambia basi poa nikaweza kuwasiliana namba yako akanambia sawa nikachukua namba yake basi tukanawasiliana nikamwona tunawasiliana sana mwisho siku nikaona sio kweli nikamtongoza ah bwana sijui sijui mimi wenyewe wanaume sijui shatendwa nikamwambia mimi sio kama wanaofikiria basi ah nikamwambia naomba siku uje nyumbani nani mm. akanambia basi siku fulani mimi nitakuwa niko nyumbani basi naomba uje akaniambia sawa nitakuja Kweli siku ambayo nimetoka saa kazini, nika niko nyumbani, nikampigia mimi niko nyumbani, akaja nakumbuka mida ya saa 4 asubuhi. mm. Basi kaja na mwanae. Nikamwambia mimi nataka niazimisha na wewe. Niko serious. Akaniambia kweli kweli. Basi sawa. Kama kweli mimi jioni nitachukua bigi langu la nguo. Mm. Ah, nikashtuka sababu maisha yangu najua mzee utafuraji kwanza, afu ndo kule anakuja au. Muone mm. <laughs> kwanza nikashtuka. Nikamwambia ah sio sasa hivi yani sasa hivi tutakuwa unakuja unaondoka unakuja unaondoka hadi sikazoea utakuwa utamia kabisa anambia ah, mimi kama hivyo sitaki bali basi naondoka kama kama ni kama movie ninavyokuwa DC lakini vitu ambavyo vimenitokea kwamba yani nasema kama movie vinavyokuwa DC unaweza kuwa kana kudanganya lakini vitu ambavyo vimenitokea kabisa mm. nikambe basi sawa kwamba yeye hataki kuwa anakuja eh, na kuondoka hata kama anakaa na mimi tukae mazima akachukua nguo siku ile ile mm. Ehe, ukaona scooty. Eh, na scooty. Ndio maana akienda chukua nguo ndio huo mzigo wangu, mimi nimlishe sasa. Mimi mm. mwenyewe kula ya taabu. Mm. Itakuwaje mtoto afana mtoto mdogo wa kike? Mm. Nikasema hii tatizo. Hii mbona kama tatizo? Nikaambia nikakubali nika saa kiume, nikaambia basi poa, akachukue nguo. Nikashinda naye nikaa na kiakiba, nikaenda chukua mchele nini, maana nilichukuaga na vyombo vyombo nilinuaga na kijijiko cha mkaa, nikaenda chukua mchele nini, akakapika tukala fresh mchana, tulikuwa ndani mm. Basi mimi nikamwambia ndo zangu mazoezini maana napenda sana sana kucheza mpira. Mm. Kama mimi ndo mazoezini kana basi kwa mimi ndo naenda nyumbani kuchukua kwa Usinza huko kwa bibi yake na alikuwa anaishi maisha magumu. Mm. Ah, anaambia mimi nitachukua nguo zangu. Na kana nikamwambia basi poka chukue. Kweli bwana, shika funguo moja hii hapa, moja mimi ninayo nabaki nayo. Kweli mwana, nimetoka matizi, narudi nakuta kumetandikwa ndani fresh, kaika shuka yake nzuri, ajua begi lambo la kutosha la nguo. Eh, viatu vyake nikasema mama yangu nishapata mzigo. <laughs> naishi naye vipi huyu? Mm. Hali mimi mwenyewe maisha yangu ni magumu. Mm. Basi bwana mimi nikaa nimekubaliana na ile hali, nikaishi naye kiugumu sana. Tukaanza kuisha, yaani nikasubiri nikala nikalala subiri nikamwaga nenda kazini poa poa. Siku kazi njema basi na baki salama. kaingia mfukoni nikacha elfu tano. Mm. Kwa hiyo nikaenda kazini nakumbuka siku ya kwanza nimeenda kazini mimi na 2000, yani nikamwachia 5000. Mm. kaenda kazini. Nauli kutoka pale gari napanda chama naenda kushuka magari ya masiano Masaki. Pale kona ya Ubarozi kama unaenda Oysterbay mimi ndo nashuka. Mm. Nauli 500. Eh 400 nakumbuka kipindi kile. Mm. Haya inabaki shilingi ngapi kuna 2000? 1600. Eh hiyo ndo naishi nao mimi kumdao kuanzia muda ule mpaka kesho nitapokuwa nitakaporudi nyumbani. Mm. Basi kesho yake nikashinda, kesho yake nikalala kazini, nikarudi. Kurudi nikamkuta hivi, eh, karibu mume wangu, asante. Maisha kama yameanza hivyo. Mm. Ikaenda ikaenda ikaenda ikaenda. Ah, sasa naye akaanza kuleta baadhi ya kidwanzi. Mm. Akaanza mimi nikiwa kazini, anza mizo ya ajabu tena huko nyuma. Naambia bwana mke wako nimeona sehemu fulani usiku, sasa mimi sinalala kazini. Mm. Eh, naona sehemu fulani, ah, mimi nikimuuliza nakataa, nikimuuliza nakataa. Basi michezo gani sasa? Yani, eh, yani michezo ya wanaume yani anakuwa na atulii nyumbani usiku mimi sisipo mm. na anatoka kutana na mume wake wengine. Mm. Eh, washikaji wanakutana, washikaji wangu wakitembea usiku wanamuona. Mm. Eh, wananiambia basi Nikamwambia, nikamweka chini, nikamwambia, akaniambia hapana, wao wananizushia tu, mimi sifanye hivyo vitu kweli kweli. Nikamwambia sasa, nikaa nimeenda imeenda imeenda, nikata simu yake hataki niishike. Mm. Simu yake yeye mm. alikuwa na simu kubwa, mimi na kisuswado, hataki niishi nishike. Nikamwambia, kwa nini sasa unaishi hivyo? Mimi nahangaika unajua kwa ajili yako. Bora mimi nisile ule wewe na mwanao. Mm. Sasa kwa nini hata simu ndage mimi nishike? Una vitu gani ambavyo unafanya mimi nisishike simu yako? Ah, bana mimi kwanza anaanza kama jeuri jeuri sasa. Mm. Mimi ndio nishakwambia hivyo. Basi tulikuwa tunaishi vile naishi vile siku moja bwana miaka ni muzi. Nikamwambia bwana eh ondoka zako usiku. Mm. Wewe ondoka zako. Nikaanza kutoa beki analia sasa akaanza kulia. nisamee mimi wangu sijui nini sitorudia na mimi nitakuwa sawa sijui hivi. Nikaingia na roho ya huruma kwa sababu alinihalisia na yeye mambo aliyopitia. Mm. Niko na huyu tuko njia moja. Ngoja niendelee kuishi naye. Basi nikaishiishi naye ah, mwisho wa siku sasa ndo nikamkuta kuna sembe nyumbani kwa nyuma kuna kama kiuchocholi nikamkuta na mshikaji ah, mimi natoka zangu mazoezini ile saa 11 mama kila jioni nikiwa niko nyumbani naenda zangu mazoezini ile saa moja moja narudi zangu nyumbani nikapita ile chocholi namkuta mm. Ah, maana vipi anaitwa maana anaitwa na mm. maana vipi afu mshikaji namjua sasa mm. mapepe mtaani papepe tumepanga afu ni brother mkubwa makango mbona nifanya vitu kama hivyo brother Da, niliumia sana nikamwacha ngenda zangu nyumbani na hasira nikaenda nyumbani kwanza nikalia. Kalia sana ndani. Kalia akaja. Sasa kuja pale akaanza kuogopa ogopa nikamwambia sikiliza. Yaani tuachane tu kiamani. Naomba uchukue unachojua unachojua ni chako tembea. Yaani ndio niache kwa sababu nitapoelekea nitakupiga nitakuumiza nitapata kesi. Hapo nyumbani nishawaambia kwa maana kuna binti naishi naye na anaongea naye mama mkwe hivi hivi sana. Nikasema familia nianze kumwambia tena mama mkwe yule nimemkuta kwenye hali hii inakuwaje mama atamweka kwenye wakati gani basi mimi nikaa nimevunga yule binti akaomba msamaha sana mimi nikakataa washikaji wakaniomba msamaha msamehe bwana nikamwambia mimi siwezi nikamsamehe kwa sababu anaonekana unijeuri si akaondoka zake nikaanza tena maisha ya kuishi mwenyewe kazi inaendelea kazi inaendelea mm -hmm. basi ikafika muda pale sasa nikaa nimehamishwa mm -hmm. nimetolewa pale nikapelekwa sehemu moja inaitwa ubalozi wa Ufaransa NIDA makao makuu ya NIDA ya vitambulisho mm -hmm. nikapangiwa kazi kule Nikauliza kwa nini mmenitoa hapa? Wakaniambia nakutoa hapa kwa sababu kaa sana. Ah, nikaenda kule nikamkuta ambaye nimemkuta yule askari ambaye nimemkuta pale mwenzangu. Mm. Karibu karibu nikaa naishi naye pale vizuri. Baada ya muda akabadilika. Mm. Ah, nikamwona asimuelewi mwenzangu anajitenga tenga tukiwa pale kazini anajitenga tenga mwisho wa siku nimekaa zangu nakuta simu yangu inaingia message ya supervisor. Mm. Unahitajika kesho ofisini. Mm. Sasa watu gani tena? Basi nikamaliza kazi ile asubuhi, nikatoka, tulivyotoka tulivyotolewa, mimi nikaenda ofisini, ile mwenzangu kaenda zake kwake. Kumbe ile mwenzangu kaenda kuambia ofisini kwa mimi sifanyi kazi vizuri, naingia kazini kwa na muda ninaotaka mm. na nikifika kazini mimi nazurura tu nje, sifanyi kazi mm. Kufika pale naambiwa na meja sasa taarifa hizo, bwana mwenzako analalamika ufanyi kazi, ukifika unaweza ingia muda unaotaka. Kwa hivi andika maelezo yaende kwa mkurugenzi mm. Kaambia saa Nikaandika maelezo kama kwamba mimi sio nikana kataa sasa. Mm. so kweli mimi naingia kazini kwa muda muda muda ambao unastahili na natoka muda ambao unastahili. Na na kazini nafanya kazi kama kawaida. akanambia sasa nimeweza kuandika ile maelezo. Meja akaniambia chukua ambatanisha kwenye faili lako nileteni maana mafaili yako yako pembeni yamekaa hivi. Nikachagua faili langu nikaandika ambatanisha na ile taarifa ambayo nimeziandika nikampa nika akaniambia nenda nyumbani, tunakusimamisha kazi mpaka uchunguzi uendelee. Mm. Juzi tu hapa tukio kanikuta naachishwa kazi hapo, kodi yangu mimi imeisha. Mm. Tangu tarehe moja mwezi wa nne kodi imeisha, na mwenye nyumba ametuambia kodi hiyo ikiisha inaoanza itakuwa mlipe chumba shilingi elfu arobaini elfu ishirini na tano tena. Mm na kazi ndo nimesimamishwa. Basi mimi nikaambia sawa, nikampa ile taarifa. Akaniambia kesho asubuhi rudi, nikaenda nikalala asubuhi yake nikarudi. Kurudi pale akaniambia taarifa ndo zinafanyia uchunguzi huko makao makuu ya mkurugenzi. Kwa hiyo tutakupigia simu. Mm. Kwa hiyo nikaa nimesimamishwa kazi kwa staili ya ndoa service na kazi. Nimekaa nikapata majanga tena hapa nyumbani. Walikuwa dada wataka wanaopita pita wataka ndio alikuwa ananidai miezi minne elfu kumi na mbili. Asubuhi nimelala siku ni kuja kugongewa na askari nikakamatwa nikapelekwa polisi Oyster Bay. Nikalala kule, ndugu zangu ambao naishi nao pale, marafiki zangu ndo wakanichangia nikatoka. Basi kwa naishi sasa hivi ndio hivi sina kazi, maisha yangu ndio kwa hivyo. Mm. Mm. Bado na changamoto sana kwa maisha. kwanza kwa Asante sana. Lakini pia hongera kwa kupambana. Nashukuru. Ni, ni tuanzie hapa kwenye hili swala la kukamatwa kupelekwa polisi kuhusiana na na kudaiwa elfu kumi na mbili za taka, afu tunarudi nyuma kidogo. Ah. Ilikuwa ni hilo tu au kulikuwa kuna kingine ndani yake? Hapana, pale ilikuwa ni hilo tu kwa sababu mimi ni kama hivyo nilivyokwambia, naishi mwenyewe sasa hivi baada ya kuchana na yule mke wangu muda mm. eh, nikaishi mwenye Kwa sipiki, mimi nikula ni hotelini, kila kitu. hivyo hata kuja na si sinoi vocha mimi nikujiunga tu solo kawaida na kujiunga basi. Kwa nika najiuliza kwa nini nalipa hela hataka afu sipiki sifanye chochote. Ah, kumbe wewe ndio ulikaidi. Eh? Ulikaidi kwa makusudi kwamba sitaki kulipa kwa sababu hivi na hivi. Hapana, sijasema sitaki kulipa ila nikana najiuliza. Mm. Nali, nalipa of course nalipa. Ndio maana kani miezi minne tu. Siku zote nilikuwa nalipa. Mm. Na siku hiyo miezi minne hiyo ambayo sijalipa nilikuwa niko kwenye matizo, nilikuwa naumwa kabla sijachiwa kazi. Mm. Yaani nilikuwa na naumwa. Basi wao wakaja wakanibeba, wakanipeleka Oysterbay. Kwa kudaiwa elfu kumi na mbili. Eh, ataka Na unafikishwa polisi una unatajiwa shtaka hilo hilo tuhuma hizo hizo kwamba unadaiwa elfu kumi na mbili za tatu. Eh. Sawa. Tunarudi nyuma kwa huyu bibi ambayo uliishi nayo ukiwa umeshatoa taarifa nyumbani mhm. ni tukio tukio la mwisho ndio ile la kumkuta akiwa na mtu katika uchochoro wa nyumba unadai maeneo ya karibu eh, na nyumba tukio ambalo mligombana mpaka usiku ukamwambia ondoka lilikuwa tukio gani tukio ambalo nimegombana naye alipigiwa simu usiku mm. na mwanaume mm. kumbe alikuwa ni mwanaume wake wa huko Sinza mm. eh, sasa simu inaita naambia pokea mm. asema achana naye tu pokea, mara yule mtu akakata. Sasa mimi sina sindo na mimi nampa pokea, nasema tu achana nao, afa anaendelea kulala. Mm. Akatuma message, mbona nipokelee simu mpenzi? Mm. Ah. Sasa Shekua, ndo nikamsha nikamwamsha kwa hasira, pokea akata, kwa sababu alikuwa anashajua nini kinaendelea. Akishapokea kinachoendelea hapo ni kwa oh, ni mpenzi vipi, mbona hivi, mbona pokea simu unajua? Mm. Sasa mimi kama mimi mwanaume lazima nitabadilika, na kweli akakataa kupokea, mimi nikaanza kumpiga kwa hasira, kwa sababu mimi nakwambia pokea simu, afu mimi ndo naangaika kwa ajili yako. Nusi, kama ni simu ni simu nzuri tu, kwani usipokee mm. ili mimi niziki. Haikuwa imesaveje? Ameisave mm. ameisave Dunia akaida Abdul mm. eh baada ya kugombana naye sana sana sana kumpiga sana sana sasa kaona eh huko kweli uko serious ndo akachukua ile simu sasa mshije akapigi tena nikamba mpigie mm. akampigia didi kaika ni speaker kaika ni speaker vipi maana mbona sikupigia pokea mama mtu inakuaje? afu sasa hivi sikuoni uko wapi? Anamwambia. Mm. Ah, nipo anajibu sasa nipo. na naye ongea na vitu vizuri. Wala usiwaze. Nipo kwa inakuaje? Sasa sasa uko wapi? Ah, nipo kwa dada yangu huku Mwananyamala. Mm. Anamwambia sasa. Mm. Kawa na hasira. Basi akamwambia sipo kesho utakuja nyumbani kule Sinza sasa. Mm. Akamwambia eh, mimi nakuja kisha nitakuja basi kuja hapa tuonane mtu wangu nimekumiss kinoma. Mm. Anamwambia hivyo mshikaji anamwambia yule mamtu. Mm. Basi sawa haina shida. Alipokata tu simu sikuuliza ana kibao. Nilimpiga kweli mpaka nikaamua kutoa vitu vyake aondoke. Akaniombaomba msamaha na washikaji wakaja usiku ule bana, usifanye hivyo Pascal, usifanye hivyo, usimpige. Akakiri bana, wewe ulikuwa ni mtu wangu huyu kabla yako wewe eh, Sangamba kwa nini uko na mimi ukutaka kukustisha watu hao? Mbona mimi sipiji na wanawake? Mm. Kwa nini au unahisi mimi nilikuwa sina wanawake kabla ya kwe Mm. Nimeamua nitulie na yeye kwa sababu nimekuweka ndani. Kwa nini unanifanyia hivi? Basi akaniomba msamaha na mimi nikaingia roho ya kibinadamu. Mm. Nikaamua niendelee kuwa naye. Mliishi kwa muda gani? Ah, tuliishi sana. Karibia mwana rasoro hii Mm. Mm, kaso kama miezi saba nane hivi nimekaa naye. kulikuwa na hatua zozote za, za mpangilio wa namna mlivyokuwa mnaishi kuhusu pengine akirudi leo akikwambia niliondoka ila nilikuwa na ujauzito wako? <laughs> ni jambo zuri, lakini ninachoshukuru sasa hivi naye amepata ndoa mm. E, nasikia ameolewa Singida huko Singida huko mm. kwao, naye na maisha yake sasa hivi na mimi naendelea na maisha yangu. Sawa sawa. mm. Wazazi wazazi wako mwanzo unadai walikuwa wahitaji kabisa uje Dar es Salaam, kipindi ukiwepo ukawa unasaidiana nao, maisha yanaenda, unatuma chochote kitu hivyo, maisha mm. yanaenda. Ni kitu gani kilikuwa kinakupa kwanza, kinakukatisha tamaa ukiwa dami, nataka kurudi nyumbani, unarudi. Alafu ukiwa nyumbani, nataka kurudi Dar es Salaam, unarudi. Umefanya hivyo kwa mara ngapi? Okay. Eh. Mara tatu. Mm. E, umerudi da mara tatu. Kitu ambacho kinanifanya mimi nikiwa da nirudi nyumbani mm. kwa sababu nikiwa da nateseka mm. nakuta sina kazi mm. sili vizuri, alafu nikifikiria wazazi wangu kama mimi nateseka sili hivi na hali yangu ya nyumbani nimeiacha ninavyojua nilivyoiacha Mm. Na watu wanateseka wanateseka mbele yangu. Bora mimi tumbo langu mwenyewe naweza nikalie mili, una dogo zangu. Mm. Kuna mama yangu, kuna mzee. Mm. Kuna mzee amekosa, basi ujadi mama akakosa, mtoto amekosa. Mm. Kuna matumbo mangapi pale? Ni mengi sana. Mm. Kwa nashukuru hata mimi nikiwa baba akakosa, mimi ninacho. Nikiwa mimi nimekosa, baba anacho. Basi huwa naamua tu kuja nirudi nyumbani nikaendelea kuhangaika nyumbani. Na nikifika nyumbani kinachonifanya urudi tena daa, nikiangalia ile hali pale nyumbani japo tunasaidiana na mzee maisha ambayo tunaishi pale na nyumbani naambiwa kabisa yani najikuta kabisa akili yangu inafaa Pascal fanya kitu mm. naona da ah, kuja nirudi tena ndani nikapambane mm. ili niendelee ku kwa kualisha familia yangu basi ndio kitu ambacho kunanisukuma tena natamani na, na, na niondoke nije da najua naamini na, na kwamba nikija da naweza nikapata kazi ya kudumu mm. nikawa naingizia hela kila wakati wazee wakawa naishi sawa so tangu uachane na huyo mama naye mm. kwanza ulipata wapi ujasiri wa kuamua sasa na kuwa na, na mwanamke ambaye kwa wakati huo ana mtoto mdogo na kitu gani yani kilikupa ujasiri kwa sababu ana mtoto mdogo tafsiri yake ni kwamba alikuwa na mtu au anaye mtu baada ya kumapproach kumtaka mm. nilijua, nilikuwa najua kisa na mtoto mm Baadaye alikuja nyumbani kama nilivyokuambia, alikuja nyumbani kutoka kazini akaja nyumbani mm. akanielezea maisha ambayo anaishi mm. juu ya familia yake na maisha yake mm. nikiangalia ana tofauti na mimi mm. kwa sababu unajua siku zote ambaye ukiwa na njaa na mwenzako ana njaa, maana wewe unajua da ah, njaa iko hivi, kwa sababu mimi naisikia mm. basi nikaona ngoja nikae naye tu, japo ana mtoto na sio wangu, nikaa naishi naye kwa moyo mmoja kabisa. Kitu gani kilichelewesha wewe kupata mtoto naye kwa takribani mwaka ambao mliishi? Ah, yule mwanamke bwana alikuwa ana kijiti. Wenyewe wana, wanawake sana kaleka kijiti chake hapa kwamba kwa muda ule asibebe mimba. Mm. Nikamwambia basi toa ili na mimi badada manufaa kwa kwa kaniambia mimi sikatai kuzaa na wewe ila fanya tu mpango ndio kanioe. Mm. Eh, ujulikane nyumbani kwetu toe barua unioe. Mm. Mimi nitatoa mm -hmm. sawa, ina shida, hilo ni swala la utaratibu tulifanya, ila kwa sasa hivi tuangalie kwanza hali yetu ilivyokuwa ngumu au hali yangu ilivyokuwa ngumu mm. Akaniambia sawa, ukiwa sawa, ukishakuwa tayari ukipeleka barua mimi nitatoa mm. Kwa ndo maana nimekosa mtoto kutokana na jinsi alivyokuwa yeye. Kama tetesi ulizonazo kaolewa sasa hivi mm bila shaka utakuwa pengine una tetesi nyingine za kwamba huyo aliyemuua pengine ni moja kati ya wale waliokuwa wanasababisha ugomvi kipindi mlipokuwa pamoja? Ah, kwenye hilo aisee, siwezi nikajua kwa sababu baada ya kuachana na mimi mm. alirudi kwa utanga naye ni Watanga mm. na yeye binti mm. ila huko alikuwa anaishi na bibi yake mm. kule Tanga kwa baba yake, kwa sababu wazazi wake wamefariki mm. Eh, alirudi kule nikawa siwasiliani naye japo namba alikuwa yangu anayo na mimi yake ninayo lakini kila mtu si anafanya mambo yake mm. basi nikawa siwasiliani naye basi siku moja nimeingia mtandaoni ndo nikakuta kanitumia WhatsApp picha kwamba nimeolewa lakini nimeolewa Singida mm. eh, lakini nikipiga mahesabu kwa huyu wa mwanaume ambaye ameniambia mpaka nifanye chanzo kilichofanya mimi nigombane naye usiku mm. yeye ni wa huku da hapo Sinza. Kwa mm. naamini huenda alipata mwanaume mwingine huko mm. Tanga ila kwao Singida we mwanaume. hiyo ndio ikatokea baba hivyo. Sawa. Tangu umeachana kuna muda gani umepita? Mm, umepita sasa miezi miezi karibia mitano. Miezi mitano. Mm. Sawa, ingekuwa mengi ningekuuliza kwa kipindi ambacho hii miezi imepita vipi mawazo ya kwako ya kuwa na familia kama ilivyokuwa hapo kwake kabla ya yeye kuondoka? Ah, mawazo ya familia ni mazuri kwa sababu nishakuwa mtu mkubwa. Mm. E, japo niko kwenye hali ngumu lakini nahitaji na mimi nipate familia, nipate watoto. Mm. Na yeye mwenyewe anajua nilikuwa nampenda sana. Mm. Yaani kumpenda la binti. Mm. Nilikuwa nampenda hata leo nampenda hata akisema achike nirudiane naye. Mm. <laughs> Kwa tayari kwa sababu nampenda. Nampenda sana maana sasa ni kitu gani ambacho kilikufanya pengine hata baadaye kuondoka usimtafute au ulikuwa unasubiri yeye ndo aanze kukutafuta? Kama leo upo tayari kurudiana naye, ina maana hata angekutafuta mngerudiana. Hapana, mimi sikumtafuta kwa sababu ya kitu ambacho amenifanyia. Mm. Mimi na kaida moja mimi napenda sana mtu anaheshima. Alafu kitu ambacho kilikuwa kinanifanya mimi niumie, mm. mimi ndo nimemweka ndani na mimi ndo najua kula yake mm. na mimi naangaika mm. kama nilivyokuambia hapo mwanzo mm. ni bora yale mimi ndio kazini nisiende, nisiende na hela ila nimwachie nini Eh, alafu nikiangalia na mtoto mdogo mm. Sasa kama alikuwa anafanya vile vitu afu pale pale mtaani ninapokaa mm. watu ambao unawajua mm. ndo natoka nao, ina maana ni dharau kubwa sana amenionyesha. Kwa hiyo ndo maana mimi nikaamua nimwache nisiendelee kumtafuta, kwa sababu nikisema niendelee kumtafuta nitajiwekea tena stress za kutaka kumrudia, na maana pale nitakuwa narudia tatizo mm. Ya, ndio maana nikaamua nikae zangu tu kimya. Ila leo unasema uko tayari kumrudia, ila kisheria ya dini mke wa mtu kutamka hivyo ni vibaya, ujue. Anajua unge ungesubiri kama pengine ungekuwa na mpango wa Mungu katika hilo, ndio ongea haya. Kwa hiyo haya <laughs> sisi tusiyaendeleze, turudi kwenye kwenye kwenye kazi ambayo umekuwa ukiifanya. Umeifanya kazi hii kuanzia 2020 huu ni mwaka 2023. Zimepita siku ngapi tangu usimamishwe kazi? Inaenda wiki ya tatu sasa. Wiki ya tatu. hmm. Ndani ya miaka mitatu hiyo ambayo umefanya kazi 2020, 2021, 2022. Ulianza kazi mwezi wa ngapi 2020? Mwezi wa saba. Mwezi wa saba. Yeah. Kwa hiyo ni ndani ya miaka mitatu kweli. Ingekuwa mm ingekuwa ulianza mwezi wa kwa sababu 2020 mwezi wa 7 2021 mwezi wa 7 22 mwezi wa 7 mwaka wa pili huu ni mwaka wa tatu huko ina maana ingekuwa imefika mwezi wa saba tungekuwa tunaenda kwenye mwaka wa nne mm. ndani ya kipindi cha miaka mitatu iliyo kamili pungufu ya miezi miwili mitatu hapo ni takriban tuseme tu ni miaka mitatu ndani ya kipindi chote hicho changamoto gani ambayo umeipitia katika kazi yako changamoto ni nyingi sana ambazo ninapitia. Cha mm-hmm. kwanza kama nilivyokuambia pale tuna, nimeenda kutafuta ile kazi nilivyoipata mm. nilishukuru Mungu, lakini kiuhalisia si kazi ya kufanya, kwa sababu kazi ile unafanya bila mkataba. Nilikuwa naomba mkataba au ni wewe peke yako ulikuwa hauna mkataba? Hapana, ni kampuni ni in short askari wote. Mm, hawana mikataba. Hawana tuna mikataba. Hiyo yaani kama mkataba nakwambia usijali wewe fanya kazi. Mm. Tutakupa tu mkataba taratibu. Mm. Lakini mimi nilikuwa nimeifanya nime, nimekubali kwa sababu hali yangu mm. ya maisha ambayo nimepitia au napitia mm. ndio maana nimejikuta kwenda kufanya tu kazi bila kuangalia mkataba na nini mm. nikaamua kufanya <laughs> lakini ile kazi haina mkataba haina overtime ile kampuni ambayo nilikuwa nafanya haina chochote yani mm. na kama unavojua kisheria huwezi kumfanyisha mtu kazi masaa 10 masaa 24 mm. sheria kazi ni masaa 12 mm. utakuwa muda pumziki, ah. lakini sisi tulikuwa tunafanya kazi masaa 24 maana unaingia asubuhi unatoka asubuhi. Kwa sikubahatika mafanikio yoyote kwenye ile kazi kwa sababu ilikuwa bado sio egemezi sana kwenye ile kazi, ilikuwa bado yani nilikuwa nime, nafanya tu ilmadi nisije nikafanja mm. eh, kwao nikaamua tu nifanye, lakini sina mafanikio yote kwenye ile kazi. Na ndani ya kipindi chote hicho ambacho umefanya kazi changamoto uliokutana nayo ni hiyo tu, kuna changamoto nyingine za kazi ukiwa kazini? Sasa changamoto za kazi zipo mm. nakuta ndogo ndogo zinatokea. Kwa mfano, unaweza kukutwa na supervisor labda umekaa mm unakuta sababu supervisor damu hazijaendana mm. unakuta anakuja ana, ana, ana, ana mbona umekaa kizembezembe na kuandikia askari utakao simama utembee tembee hiyo anakuta anakuandikia hela kweli na kukata mwisho wa mwezi mara 15 mm. eh mara 20 unapokea laki na 50 unachukua unakuta una, umekatwa elfu ishirini na mara baki laki na thelathini mm. laki na thelathini bado benki hujaenda kutoa makato mm. unakuta unakuja kuangalia mm. hakuna kitu ambacho unafaa unafanya ila unafanya kutokana una nini una cha kufanya mm-hmm. ya hivyo yaani mshahara nyewe unachelewa mshahara unakuta mpaka tarehe 40 au tarehe 50 sijui nikisema hivyo unanielewa mm. yani mwezi ujao eh unakuta hasa huku umekopa huku unadaiwa kodi mm. unapata ule mshahara unalipa madeni unalipa kodi unataka chukua chakula mm. Mm-hmm. unaweka ndani unakuta hakuna kitu unachofanya ila hakuna pengine hasara, uharibifu au upotevu wa kitu ambao umewahi kupotea kipindi wewe ulichokuwa umekabidhiwa lindo? Hapana, sijai kupoteza wala kuibiwa tangu nimekabidhiwa lindo mpaka nimeachishwa kazi. Mm. Fanya kazi vizuri. Sawa. Kwa, kwa kipindi chote hicho ambacho umefanya kazi mpaka leo hii tunazungumza, unasubiri tumaini lako liko wapi sasa juu ya kazi uliokuwa unaifanya ambao umeambiwa upishe uchunguzi? Kama na mimi najua kwamba ujue kampuni kama kampuni kama hizi ambazo ninafanya mimi kazi. Mm. Ikishakwambia hivi na maana ndio kusimamisha kazi. Kwa sababu kama hawajakusimamia tangu wamenisimamia wameniambia tutakupigia simu kuna hata siku nimeona simu ya kiongozi bwana. Ile swala lako tunalifuatilia kwa hiyo usijali. Mm. Hakuna ni kimya. Mm. Baadhi ya wazee ambao nimewashirikisha kwenye hilo wananiambia ah, mdogo hapo hapo cha kufanya tutafuta kazi nyingine hapo washakusimamisha kazi yule jamaa anayedaiwa au anayedai kuwa alisababisha maneno hayo kwamba wewe haufanyi kazi na kuona akiwa anakununia mm. ni kitu gani kingine ambacho mliwahi kupishana mi naye hatuja kupishana hata siku moja ni kwa sababu kwa sababu tangu nimefika pale kumekuwa na utofauti kidogo mm. yaani mastafu wale wa pale ambao wanafanya kazi walitokea mimi kunipenda na kuniamini japo alikuwa ni mgeni mm. the way nilivyo ndio mimi kwenye mshikaji kunichukia mimi kwa sababu unakuta staff anakuja bibi kamanda bibi dogo shwari chukua bana 2000 leo unyo soda hii bana eh yuko hapo lakini ape ape ila hapo hapo mimi natoka nachukua bana buku chukua buku mimi nachukua kwa sababu tupo wote Mm. Eh, bwana sija wadogo mchoo bana hebu nisaidie makabali faili amenipelekele kule kwangu akiondoka nikimpelekea yule staff nikirudi amenipa hela ameona basi naisi akaa apeni afu nitokea kuaminika kwa mm. kule ambapo nimehamia katika kuaminika na mastaff. Kwa sasa nahisi sijui labda ndio sababu hiyo nimekuta nime, nime eh anakuwa apati risk ndogo ndogo kama hizo ambazo nimezizungumzia mm. sijajua. Kwa basi akae katokea tu kunichukia. Mm. Mm. Kwa basi ni, ah, tukawa tupatani patani. Nikamwambia ni shida nini mwanangu? Ah, hamna bwana, na mawazo yangu tu mimi mwenyewe. Mm. Nikamwambia baridi sawa, ina shida, mimi ni mtu mkubwa naelewa. Wewe na yeye mkubwa kiumri na? Yeye mkubwa sana kubwa sana mm, kubwa kabisa karibia mahali kama mdogo yule ah, kwa hiyo tuseme hata wale walikuwa wanakutuma bwana tusaidie mdogo wetu pengine wanakuona wewe ndio kijana kuliko yeye mm. wasimtumikishe mtu mzima mm. sijui ni mtazamo wangu kwa mafunzo uliopitia umesema um-, umepitia mafunzo ya jeshi eh, la akiba jeshi la akiba mm. ulimaliza vizuri mafunzo ulifuzu kila kitu au kuna wengine wanaenda wanakimbia katikati mi kozi nimemaliza kila kitu kila kitu yeah. na ndio kilichopelekea ukaaminika kupata, kupata kazi, kwa muda wote huo yeah. sawa kwa anayekutazama aliyekusikiliza kwa makini kisa chako mpaka sasa hivi anayeguswa au anayetamani kufanya jambo lolote kwenye maisha yako utatamani kumwambia kitu gani ah, mi kikubwa nachoomba tu nipate kazi wanisaidie niweze kupata kazi kwa sababu kama vyeti mi ninavyo vya kozi mm anisaidie nipate kazi, kwa sababu uwezi uwezi ukaa unamwomba mvuvi mvuvi samaki, unatakiwa uombe nyavu ya kuvulia samaki ili uweze naye kesho naye utoke na baharini na samaki mm. uende zako nyumbani ukapate riziki. Kwa hiyo kila siku kama unamwomba na samaki, mvuvi samaki hapana. Mm. Kwa hiyo mimi nachoomba mimi nipate kazi. Naomba nyavu. Ya, naomba nyavu. Anambia atagusa, naomba nisaidie Kazi gani unaiweza zaidi na unaipenda? Umetuambia moja wako ya, ya bodaboda, umetuambia ya ulinzi, ukiwa askari mwenye mafunzo ya jeshi la akiba kama kinavyoonekana cheti chake hapo pembeni, na kipi kingine ambacho wewe mwenyewe kutoka ndani ya moyo wako unaweza, au kazi gani tuseme hauwezi kuifanya hata ukipewa, ili mwenye kazi yoyote ile ajue kwa kazi hii hii ataiweza, ila hii amesema haiwezi. Unasikia bro? Naam. Mimi ni kijana ambaye niko kwenye mazingira magumu sana au nimepitia maisha magumu sana, bado napitia kwa sababu bado sijafanikiwa, so mimi na so familia yangu. Mm. Mimi kazi yote nafanya brother. Usichagui kazi. Eh, sichagui kazi. Kazi yoyote nafanya imali tu nisinyonywe. Mtu kama anaamua kunipa kazi basi anipe kazi yenye maslahi